Nama saya Diana, usia saya 20 tahun. Eh, saya sekarang sedang berkuliah di ITS. Selain berkuliah, saya juga aktif berorganisasi. Jika berkaca dari itu semua, tentu ada banyak hal yang saya kerjakan, dari mengerjakan tugas kuliah, sampai urusan organisasi, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Jadwal yang padat tidak menjadi halangan dalam keseharian saya. Justru hal itulah yang menjadi sebuah tantangan. Um, bisa dibilang sih sebagai batu loncatan. Dengan itu juga, saya bisa berlatih untuk menghadapi hektiknya dunia kerja nanti. Dikarenakan jadwal yang padat, tidak jarang saya pulang harus malam. Jika tidak ada teknologi, mungkin saya akan keteteran kali ya. Oke okay, Google, please wake me up at 6 a.m. and switch to sleep mode. Got it, your alarm set for tomorrow at 6 a.m. karena kemajuan teknologi, kita harus pintar menggunakan setiap hal yang ada. Kita bisa menggunakan teknologi untuk hal yang baik maupun hal yang buruk. Oke okay, Google, what's my schedule for today? You have a calendar entry today at 3 p.m. The title is Meeting with Media and Information Department. Sebagai wanita, saya sangat bersyukur akan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak teknologi yang menurut saya sangat membantu saya sebagai seorang wanita. Oke okay, Google, play some music. Sure, here's some music on Spotify. Terima kasih teknologi.